两倍白板，二条。三倍。y e 两倍娃娃，二条。三倍白板。中元一点红。五倍。二条。五倍。y e l 五倍。 倍，二条，两倍铁 a 两倍。 权兆，三倍，红中。 选择六倍。 两倍，从中四倍，好，六倍。 六倍，红中，十倍，娃娃，二条，十倍，两倍，红中，五条，四倍，哈哈，显奏，六倍。 两倍八万，三倍二条，五倍，东园一点红，两倍，五两倍，二条，两倍八万，东园一点红，三倍。 倍八万，两倍八万，两倍二条，两倍。 两倍，东园一点红，三倍，条，两倍红中，三倍。 一中，两倍，二条，三倍，八万，两倍。 三倍。五条，两倍两倍，东园一点红，三倍。 아니다. 条，两倍。二条，两倍。五条，三倍。二条，两倍。白板。二条，三倍。 三倍，红中两倍，东园一点红两倍，来吧，二条。 两倍。